चैनल है मेरा फर्स्ट व्लॉग है और ये मेरा दोस्त हाय और मैं आपको ये दिखाता हूँ मेरा लैपटॉप एडिटिंग का देखो मैं जो कर रहा था एक केले के दस रुपए के दस रुपए के दस रुपए के तुरते तो। हैं दस रुपए के तुरते और मेरा फ्रेंड वो कुछ साउंड आ रहा है घर बना रहा है वहाँ हमारे बगल में इस घर का बगल में घर चालू है बना देखते ही पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ है सच बोलो वरना मैं हिप्नोटाइज करके शुरू हो जाऊंगा फिर सारी खुफिया बातें तुम्हारे अंदर से निकालूंगा बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो बाहर जानेंगे चलो बाग बाग बाग क्योंकि बाहर साउंड आ रहा था ना इसलिए और ठंडी भी हाँ गाइस हम थोड़ा प्लांट लगाए उगाओ आप भी बहुत सारा देखो यहाँ बहुत सारा है आप भी को एक, एक बात आपको बताऊंगा कि एक कोई पेड़ प्रमोशन की वीडियो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है किडनी प्लांट तो- kidney stone plant kidney stone नहीं होता है काने को हाँ, कान, एक हाँ, काने से किडनी स्टोन गायब होता है और एक कड़ी पत्ता है जो मम्मी हर रोज़ यूज़ करती है काने बनाने पे और ये तुलसी है जिसको हम एक कड़ी पत्ता है और ये parei sempre.